જે મેડિકલ કોલેજમાંથી એમબીબીએસ અને પછી એમએસ ઓપ્થેલ્મિક સર્જન છું આઈ સર્જન અને ઓગણીસો ચોરાણુંથી સેક્ટર એકવીસમાં મારું આઈ ક્લિનિક છે ત્યારથી અહીંયા કેવની મારે કહેવાનું છે મારી જરૂર ન પડે